スリランカ人の A さんは母国で迫害の恐れがあることを理由に日本へと逃れてきましたしかし在留資格のない A さんは入管の施設へと収容されてしまいますその後退去強制令書が出されましたが仮放免が認められ施設の外へと出てきましたけれども難民申請は不認定となったため異議を申し立てていましたが 難民認定の棄却を告げられた翌日に強制送還されてしまいました不認定の取り消しを求める A さんの裁判を受ける権利はないがしろにされてしまったのです A さんはその後同様の立場のスリランカ人男性とともに国を提訴2021年9月22日裁判を受ける権利を踏みにじった入管の行為は違憲であるという判決が出されました しかし A さんは未だ迫害を恐れながら祖国で暮らしています入管の構造のいびつさ裁判を受ける権利の侵害などについてスリランカにて A さんのお話を伺いました මාස ගණන් කරක් වෙන එක ඒක දෙන්න තියෙන්නේ මේ කුෂණින් ඉන්නවා කුෂණින් තියන්න පුළුවන් නමුත් හරියම මේක කරක් ඉතින් ඒ වගේ මේ ඉඳලා අපි රෙජිස්ටර් කරනවා ඉතින්දී සතියක් යනකොට උත්තර දෙනවා දේශන අවසානයේ තීරණය කරන තීරණය කරනවා මේ ප්‍රයත්න නැති ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි ජීවිතයේ දෙන්න මට්ටමට යන්න නැතුව කටේ දුර්වල වෙනවා සතරගේ සාමාන්‍ය යන්න පුළුවන් සීමාවක් තියෙනවා. ඒ සීමාව ඇතුළේ ඉවත් බෑ කියන සංදී ඒක නතර කරනවා. ඊළඟ උදාහරණයක් මගේ අත්දැකීම ඒ අනිත් ප්‍රශ්නේ එතන ප්‍රධාන ප්‍රශ්න මේක නිලේජ්‍ය සාමාන්‍ය මානව සංහතියට ගැලපෙන්නේ නැති නිලේජ්‍ය පරිපාලන රටාවක් මේක ඇතුළේ ඉන්නවා කියන කොටස තියෙනවා. ඒක ක්‍රියාකාරීත්වය. ඒකට එකක් තමයි ඉදරාති කුසුපු ඒක කුසුපු මේ නිවේදන කෙනෙක් තුළ මම මේ කරුණාකේ විදියට ආපු මේ මම දන්නවා කාරිකෙනෙක් කියන්නේ ගියා කියලා එනකොට එයාගේ මුළු ඇඟම ඉදුණා ඒක මම කරා තේරෙම දන්නවා එයා ඊට පස්සේ අපිට දෙන්න පස්සේ මෙයා ස්පීකාර්ට යනවාද එන්ට්‍රෝ කරනවා මෙයාව අපහු නිවේදනයේ බලන්න බිමාර සිල්ලෙක් ගහගන්නවා එයා ඊට ගන්නවා නැත්නම් එයාගේ ඒ විද්‍යාත්මකව වරද්දාගෙන අපි අපි අපි අපි ගෝල් යනවා මෙයා වල. ඇත්තටම නම් මේ කියන්නේ ඉස්පිලා. ඉස්පිලා කියන්නේ මෙයාගේ අර ෆීල් එක ගන්න. ෆීල් එක ගන්න මෙයා ආය අතර ගන්නවා. දැන් අපි ආයේ මරණය ඉස්සර අර ඒගොල්ලෝ දාපු නීතිමය රාමුවතුනේ ඒක නිත්‍යානුකූලව කරගන්න දඟලනවා. නමුත් අර ජීවිතය ගැන අපිට අවධානම පසට තියන්න. කියන්නේ ඉරිගේෂන් එකේ ඒ තරමට ඒගොල්ලෝගේ නීති පද්ධතිය ඇතුලේ ඒගොල්ලෝ බලහත්කාරයෙන් මිනිස්සු නීතියට ඇතුළත් වෙන්නේ නැහැ. බල මේ බරපතල විදිහට බය කරලා මේක මානසික මේ සංග්‍රාමය කියන්නේ මානසික තෙරපීම. මානසික තෙරපීම ලක්ෂණ මේක බය බයට තාසයට පත් වෙන සාධාරණ ප්‍රශ්නකින් ඉදිරිපත් වෙන මිනිස්සු අසරණ වෙනවා. සැබෑ ප්‍රශ්නයක් ඇති මේක බොරුව වංචාවල් පිළිබඳ ප්‍රශ්න දේවල් ඒවා දුරවට. නමුත් එතනින් අර විදියට ඒකෙන් උනේ පළවෙනි පාර අපි එන්ජොය කරලා ගිහින් එහෙම අරන් ගියා අර සුතු සුතුම මේ ඉස්පිලා ඒකලු මේ කම්පස් එකේ ඩයිලොග් ඉතින් බැරිුණා අනික එකට දැම්ම දැනකොට එයාගේ අර මේක ගහගන්න බීපී පිටත එතනදී එයාගේ ඇඟේ තිබිලා වතුර ඊට 18ක් අයිති මෙතෙන්ට එනකම්ම මේක මුළු රැගෙන ඉදින්ම මේ පෙරහැල්ල ගාවට එනකම පහර දීලා. ඒ කියන්නේ ඒතරම දැවිල පෙර යක්ෂගාතට පොඩ්ඩක් ගියාට දැන් නිමුණ හැදින්න නැරෙයි. ඒකම දෙකේ විශ්මත. විතර ඒකට කියුවේ. යා එළියට දැම්මේ ඒ මොහොතේ මොනහරි ඒකම තවත් එක සතියක් දවස් දෙක තුනක් අරගෙන ඉන්වෙස්ට් කරලා හිටියනම් මැරෙනවා. සමහරට ඒතන හිටිය නිලධාරීන් කවුරු හෝ මානවාදී නිලධාරීන් ඉඳී ඒ ඇතුලෙන් ආපු බෙචර් එකයි ශරත්මයි අයින් කරලා මොන හරි එකට එමෝස්සේ පරිවර්තන දානය ආත්මවලේ දෙන්න නැත්නම් කවුරු හෝ කියන්නේ ඒ එදත් මිනිහෙක් මරනවා මිගේෂන් එකට කලමේ මගේ සම්බන්ධ කියන්නේ මගේ පොඩක් කරලා තියෙන එක මම තමයි මම දන්නේ තමයි අද තමයි විචනය කරනවා නෙවෙයි අද කරන්නේ සාමාන්‍ය සිංගල් දෙසියක් අපේ ජීවිතයේ ඉන්නේ පස්සේ තුනේ ඒගොල්ලන් දෙන්න පුළුවන් උපරිම පැහැදිලි තීන්දුව දීලා තියෙනවා පිළිගන්න. ඒතකොට ප්‍රශ්න තියෙන අධිකරණයෙන් මාව පිට මට අධිකරණයේ විද්‍යාවක් වීමට තියෙන අයිතිය අවශ්‍ය කරලා මාව පිට මාව පිටමන් කිරීම වැරදි කිව්වට නමුත් මාව මට විසන නිසා මාව රටේ පිටුහල් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඉරිගේෂන් එකට තියෙන අයිතිය තියෙනවා. ඒක නීති විරෝධී වෙන්නේ නැහැ. ඔය තියෙන පද්ධතිය. නමුත් මෙතන ගැටීමක් තියෙනවා. අධිකරණයට ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන අයිතිය අහෝසි කරනවා කියනකොටම මේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න. මේක බලාත්මක නැහැ. ඒක අන්තර්ගත වෙන්නේ කොහොමද කියන එක මට තේරෙන්නේ නැහැ. මේ අපේ රට කියන්නේ ජපාන් නීතිය ඇතුළේ අධිකරණය ඇතුළේ. මේක අර බලාත්මක කරන්න බැරි නීති මේකට ක්‍රියාත්මක කිරීම මගේ තරක යනවා නීති විරෝධී. ඒගොල්ලෝ කරන්න තිබ්බේ මට අවස්ථාව දෙන්නේ. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ අධිකරණයේ ඉදිරිපත් වීමේ අර මම පළවෙනි ඉස්සලා කියලා අධිකරණයේ ඉදිරිපත් වීමේ අවස්ථාව අවශ්‍ය කරනවා කියන අධිකරණයේ අයිතිය උල්ලංඝනය කියනවා. මගේ අයිතියත් අධිකරණයේ අයිතිය. දෙකටම අපහාස කරලා තියෙනවා. මගේ අයිතියටත් අධිකරණයටත් අපහාස කරලා. එතකොට එහෙමනම් දැන් අධිකරණ හැමතිට මේක තියෙන්නේ වගකීම එතුමා කරන හැමති මේ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි හැදෑරීමක් පැහැදිලිව මේ තත්ත්වය නිවැරදි කරලා මගේ අයිතිය මට දෙකලම තමයි තියෙන්නේ ගන්න මෙවැනි වැරදි ඉමිග්‍රේෂන් එකෙන් කරන එක නවත්තන්න නම් අධිකරණ ඇමති කෙලි තීරණයක් ගන්න පැහැදිලි තීරණයක් ගන්න මේක වැරද්ද නිවැරදි කරලා රටේ අපකීර්තියට අපකීර්තියට පත් කරපු එක මේ මගේ මානව මානව අයිති උල්ලංඝනය කරනකොට අධිකරණන්ති පැහැදිලි දීර්ඝ කරගෙන මට මගේ අවස්ථාව අධිකරණය කරන්නේ මගේ අදටත් ඒ වෙනවා මට අධිකරණය දීලා කියලා මට මගේ ජීවිතය කරන ජපානය ඇතුළේ මට රැකවරණ මම ඉල්ලපු එකේ අධිකරණ තීරණ ගන්න තියෙන මට අයිති මට ලබනවා මගේ ජීවිතය සම්බන්ධයෙන් මට තීරණයක් ගන්න මගේ ජීවිතය සම්බන්ධ රැකවරණ ලබා ගන්න තියෙන අයිතිය මට ලබා දෙන්න ඒක මම අධිකරණ ඇමතිට ඒක දෙන්න කියන්නේ. ඒක අධිකරණ තීන්දුව කරයි. මට මගේ සහ මගේ වුණනම මගේ දේවල් මට අධිකරණ ඉදිරිපත් කරන අධිකරණ තියෙනවා. මේ අවස්ථාව ලබා දෙන්න අධිකරණ ඇමති බුද්ධිමත්ව කටයුතු කරයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මගේ අයිතිය මට ලබා දෙන්න කියලා විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම ඉමිග්‍රේෂන් එකේ මෙතෙක් කාලේ මේ කරන වැරදි වලට මෙතෙන් මේක නතර කරන ක්‍රියාදාමයේ මගේ සිද්ධිය හරහා පටන් ගන්න එතුමාට අ ව බ ෝ ධ ය ල ැ බ ක ි ය මම විශ්වාස ක ර න තමයි මානසික විතරක් නෙමෙයි මේක අ ස ා ව ි ත ් අ ස ා වෙන නිවැරදි කරන්න පැහැදිලිවම ැ ද ි හ ත ් වෙන්න මම විශ්වාස කරනවා ඒ ම කරන මට ඒ අවස්ථාව ලබා දෙන්න ක ි ය අධිකරණ න ැ ත ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。